Pensabas que de ti yo no me iba a olvidar Conmigo y en la cuenta te salió mal Porque yo prefiero estar solo que mal acompañado Y siempre fue así, tú pensabas que iba a estar todo el tiempo a tus pies Si quieres seguir, no pretendas que te y Que vuelva otra vez Y siempre fue así, tú pensabas Tú quieres que me quede contento Y ya yo no me como ese cuento A otro perro con ese hueso Ven vacilate estable y bien lento Te superé, te superé Gracias a Dios ya te superé Te superé, te superé Ya te olvidé, ya te olvidé, te superé Te perdono y que vuelva otra vez Y siempre fue así Tú pensabas que iba a estar todo el tiempo a tus pies Si quieres seguir, no pretendrás que Te perdono y que vuelva otra vez Y ahora soy soltero Y hago lo que quiero Soy rico sin dinero Ya no soy prisionero de tu amor Oye no, ya me harté de tu película de acción, pero no, no hay tiempo para volver. Espero que te vaya bien. Si Tú pensabas que iba a estar tu tiempo a tus pies Si quieres seguir, Tendrás que te perdone Que vuelva otra vez yeah, yeah, yeah, ¿Qué pasó? Nada dura para siempre Y en el amor se recibe lo que se da